Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про мотоцикл. Мотоцикл это очень опасно. Это лучка Томаш. Вот это лучка сцепление. Вот это лучка Гаш. Все, поедем теперь кататься.